嗯？嗯？What？你不是？ Ready, go! Ừ. Thôi chăng

今天有哪个好？毛巾、浴帽、小牙牙，水温刚刚好。婆婆水来搓泡泡，今天真是美妙。大声唱歌，牛牛牛！ <laughs> Thank you.